қала деген тұрғын үй кешені мынау иә қала негізі жақсы район жақсы аудан иә бірақ та адамдардың пейілі нашар да осы қала тұрғын үй кешенінің кешенінде тұратын адамдардың пиғылы нашар саналары уланған өте ниеттері жаман қазақ болайық қашан қазақ боламыз біз қазақстанда тұрып біз қазақ қашан боламыз деп мен талап етем қазақша сөйлейік деп жерден алып жерден жерге салып неше түрлі айтпаған сөзді айтады маған орыс құлдар көп орыс құлдар міне үлкен магнум бар дәл магнумның артында тұр осы тұрғын үй кешені сезім қала деген аты қандай керемет мысалы әдемі қойған атын қазақы қазақша нағыз сезім қала деген осы магнум бар мынау үлкен магнум қала бойынша астана қаласы бойынша ең үлкен магнум осы тұран қылдың бойындағы маңнум мінекей 24 сағат жұмыс істейді өзі ішінде бәрі бар бұл магнумның ішінде бірақ бағалары қымбат та бағалары өте қымбат және де сатып алатын ана тұрған жердегі бағасы сатып алатын мысалы тұрған жердегі бағасы басқа бағада кассадан өткен кезде баға басқа болады оны ол жағында тағы әлі талай айта жатармын ол тақырыпқа келеміз кейін бірақ қазіргі мен айтар тақырыбым қозғап тұрған тақырыбым мынау сезім қала деген тұрғын үй кешенінің адамдар жайында мінекей керемет жақсы район негізі жақсы аудан керемет бар ғой осы ағылшынша атап қойыпты ғой нова сити деп нова сити деп мысалы сезім қала жақсы жақсы аудан тұрғын үй кешені бірақ адамдардың ниеті нашар да кілең шала қазақтар тұрады кілең орыс құлдар неге біз сол бір біз соншама бір неге сорлы болдық осы қазақтар неге сорлы сорлы болып қалдық талап ете алмаймыз және де қазақтар басқа басқалар емес қазақ қазақ қазаққа жау болып кетті негізі қазақ қазаққа жау негізі бар ғой қазір қазіргі жағдайда қазақша үйренейік деп талап, талап ететін болсақ түгіңнен түк қоймай боқтайды өзіңді сен анаусың сен мынаусың сен нацистсің шала қазақ орыстарға болысады орыс құлдарға жан, жаны, жаны шығады сол үшін жандары шығады сол үшін кәдімгідей быт болады сол үшін кәдімгі быт болып ұрысады анау бір ұрысқан қатындар бар шәуілдек шәуілдек иттер сияқты бар ғой анау тыңсылап шәуілдек иттер шәуілдей береді ғой қанден иттер қаншық иттер сол сияқты шәуілдей беретін қатындар болады бір әй шәуілдей береді тоқтамайды мына тоқтамайды шәуілдей береді пока өзің тоқтамай олар тоқтамайды ау сірә сосын өзің тоқтайсың өзің тоқтайсың өзің мынандай міне сезім қала деген әдемі тұрғын үй кешені мінекей аты қандай керемет өзі әдемі бірақ адамдардың пиғылы нашар бәрі бірдей емес саусақ бірдей емес қой енді бірақ бар жүзден бір алпыс жетпіс пайыз шығар солай болмаса сексен пайызы солай шыға келеді ал қалғандары үндемейді мысалы анау сені түсініп тұрса да сені жақтап тұрса да кейбір үндемейтіндер болады үндемей отыра береді диванда мысалы міне бұл сезім қала тұрғын үй кешені иә мінекей тура магнумның артында орналасқан тұран даңғылының бойында үлкен магнум бар магнум хан кейін тұран даңғылының бойында сол магнумның тура артқы жағында артында сезім қала деген тұрғын үй кешені бар мінекей әдемі аудан сол ауданның енді тағы айтып айтайын сол ауданның мен бір жыл болды сол ауданның адамдарына қастап келе жатқаныма қазақша сөйлейік қазақша сөйлейік қазақша ойлайық қазақша аты жөнімізді қазақша қояйық деп бір жыл болды қақсап келе жатқаныма әй адамдарда сана жоқ бірақ сана жоқ адамдарда сана жоқ ешқандай сана жоқ ұят жоқ адамдарда саналары уланған негізі пиғылдары өте нашар бұндай адамдарды не дейміз енді бұндай адамдарды өзі ертең біздің болашақ қазақстанның болашағы зор ертең тіліміз де барлығы да дамиды сондықтан бұлар бұлар бұлар өкінетін болады деп ойлаймын мен иә қазір осы бастан қимылдақ болмаса қазақша тіл үйренейік деп ертең бұлар қазақстаннан қуылатын болады негізі қазақстаннан қуылады негізі бұлар қуамыз түгел шетінен сытырлағып шетелге орысша сөйлейтіндер түгел орысша сөйлейді ғой енді түгел ресейіне жібереміз барлығын қуып өйткені бұлар қоғамға зиян қоғамға Э, бұлар э, қауіп төндіріп тұр қауіп келтіріп жатыр қоғамға қоғамды бүлдіріп жатыр маңайдағы осы басқа адамдарды бүлдіріп жатыр бұлар сондықтан біздің өміріміз алда ұлтанды азаматтардың өмірі алда әлі алдағы уақытта бозторғай жұмыртқалайтын заманда өмір сүретін боламыз ал бұл орыс құлдар кетеді елден елден кетіреміз орыс құлдарды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 қазақ кезет шынайы шын саяси ютуб арнасына тіркеліп лайк жүрекшені аямай лайықты басып ұшаны соғуды ұмытпайық